我都不知道应该说什么好了，无语还是无奈？今天真是太蠢了，本来要一早出门去找瑶瑶的，结果家里面的锁坏了嘛，最后逼得我没办法了，活生生的把这个锁给它锯了下来，自由的感觉真爽！马上我们就要到瑶瑶姐家了，看我往这儿。 才刚到那儿去取餐去哦，我有点慌张。好呀，我不知道。好，你游戏继续。哦，已经结束。我一看你的表情，我就知道你要来，我不了，来吧。为什么？上马，五谷丰登，不换过。伤害，会不会。没事，西哥才会受受伤害那个应该。 诗哥是已经， <laughs> 已经铜墙铁壁，哈不打，有一个，我就不敢了，被打，了。过来，板板一脚踹死，他就他就他就挨，劝他一顿打，他这样你看，他就想挠人家屁股，哈哈哈哈拍了拍敬意，不敢了，不敢了，不敢，错了。 你看吧，爸爸，哎，像只狗一样。你揉个纸团一扔，它就去叼去了。啊，那真的跟个小狗一样。对呀，就是。大家都关注，关注它，不关。哎哎，你去哪儿啊？还要往哪儿躲呀？俺们三百六十度翻着钻进去了， <laughs> 最后卡到里边出不来，自己当螺丝。哎呦，板板呀！来了来了来了！板板给一套组合拳，你就打服了行吧。 允许你打打，七哥真的是欠教育，赶紧。真的。是，板板有点不屑。妈呀！我哇天！七哥这个怂样，来紧。好可爱呀！来了，来了。你牛板板厉害。嗯。还是这种教育，还是我们板板厉害。快给我们拍两张照片，嗯嗯，闻一闻。 爽爽爽！我说西哥心眼小，爱生气。大家，大家，我好害怕，他俩打起来。嗯，肯定能宠出个王八蛋来。过来了。啊！又又。啊！去去吃去了。完了，抢你吃的。打完倒不在乎这。 嘻嘻上楼吃饭喽看我们的大肯德基 <laughs> 我要看看我这个粉长上了没有